Das hier ist Roblox, mein Ticket hier raus Fuck off, Dicker, was los, hey, gib dir den Sound Ich wenn ich bounce, was für Radiomusik Dreh den Sound laut auf in deiner Karre, pump den Beat Das hier ist Roblox, mein Ticket hier raus Fuck off, Dicker, was los, hey, gib dir den Sound Ich wenn ich bounce, was für Radiomusik Dreh den Sound laut auf in deiner Karre, aggressive Schreiben, stattdessen lyrische Meisterwerke kombiniert mit fabelhaften Bildern wie die Zeitungspresse. Auf jeden Beat, in den ich Leistung stecke, gibt's einen Schmetterlingseffekt mit einer Wurst von 120.000 Einsatzkräften. Was? Hass, ich bin brutaler als die Stasi. Du Klappspaß, das ist nur meine Art und ich mag sie. Was für Werte, ich hab gelebt, worüber ich rede. Rap war immer schon mein Ventil, du dämlicher Esel. Nein, du musst das nicht verstehen. Ich find den Mustang wunderschön, doch ein Polo fährt dich genauso zur Arbeit um halb zehn. Du bist behindert, doch nicht mein Problem. Du trügest nur um cool zu wirken, selbst ein Pumaschuh mit einem aufgeklebten Nike-Emblem. Ah, ich setz den Trend an dieser Stelle neu und gib ein Fick auf deine Meinung, denn ich hab die Welt enttäuscht. Seht so wie das Geld sich schäuft, guck doch weg, wenn es dich stört. Ich polarisier, ich bin der Krieger, der deine Festung stört. Roblox, mein Ticket hier raus, fuck off, Ticker, was los? Er gibt dir den Sound, Sick, wenn ich bounce. Was für Radiomusik, dreh den Sound laut auf in deiner Karre, pump den Beat. Roblox, mein Ticket hier raus, fuck off, Ticker, was los? Er gibt dir den Sound, Sick, wenn ich bounce. Bounce, was für Radiomusik, dreh den Sound laut auf in deiner Karre, pump den Beat doch keinen Bedarf daran, in deinen Arsch zu kriechen. Ich bin Free Fighter, zieh weiter, was sind 100 Riesen? Ich mach Umsatz in paar Jahren, den du dich Trottel nicht zu wünschen traust. Ich bin der Punisher, mechanischer als in deinem schlimmsten Denk Traum. mich an die kurze Leine und ich reiße dich wie Rekits. Setz dich auf Block, wenn du für mich ein Problem bist. Syntec, meine Sätze haben Gewicht, nicht wie deine, wenn du wieder auf der Bank liegst bei McFit. Ich bin kein Fuck, ich drück die Hits mit einem lauten Knall ins Trommelfeld. Deutscher Rap ist nur ein Faktor für eine Tonne Geld. Vergifte sich den Stoff hier reizen, hinterfrage nicht die Realness, weil es nicht mein Ziel ist. Niemals war, brauch kein Beef, Bitch. Das hier wird ne Diktatur auf meine Art und Weise. Mein Rap ist Crystal Meth und würde deine Arsch aufreißen. Ich meine es, wie ich sag, von den meisten hat keiner standgehalten. Ich spuck Feuer wie ein Drache, Mann, da hilft dir auch kein Brandschutzzeichen. Mein Ticket hier raus, fuck off, Dicker, was los? Hey, gib dir den Sound, wenn ich bounce. Was für Radiomusik, dreh den Sound laut auf in deiner Karre, pump den Beat. Das hier ist Roblox, mein Ticket hier raus los, gib dir den Sound, wenn ich bounce Was für Radiomusik, dreh den Sound laut auf in deiner Karre